succede, tuturu, turu, che succede, tuturu, turu, il pavimento è lava, tuturu, tuturu. Cosa faccio, tuturu, turu, ho paura, tuturu, turu, chiedo aiuto, tuturu, turu, tuturu. Cosa c'è? tu, state cambi, tu, sono qua. Spengo